कल आपको देवता पीछे से उतारा ये हमने पत्र पत्र लिखा था वेदों में प्राणों में शास्त्रों में तो उन्होंने सब में व्याख्या की है संस्कृत में हिंदी में अनुवाद में तो इस प्रकार से हमें श्री धन किशोर व्यास द्वारा उन्होंने कल की प्राण में किया है और इनके अंतर्गत इनका जो अन्य प्राणों में महाप्राण चौबीस माध्यम और फिर वो दस अवतार है इसीलिए इन्हें कलकी के नाम से कलयुग में जाना जाएगा इनका अवतार कलयुग के नाम में होगा महा विष्णु प्राण के दस में अवतार है नंबर एक बारह बारह उन्होंने बारह रूप धरकर बारह रूप अवतार लिए थे एक ही एक ही पड़ में एक ही चल में उन्होंने ने सबको दर्शन बारह रूप में दिए थे कच्छप कच्छप के रूप में जो है कछुआ के रूप में उन्होंने जन्म दिया नंबर तीन मत्स्य उन्होंने मछली के रूप में उन्होंने जन्म लिया था कुकर कर जो बुरा रूप करता है जो अच्छा कर्म करता है उस प्रकार से उनको पास दर्शन देकर कर्म करवा के अपने भाग में उनको जो होता है वो देता है इस प्रकार से पाँच पाध्याय जो है पाँचवें स्वरूप है नरसंग जो आधा रूप नर का और आधा सिंह का रूप था उन्होंने इस प्रकार से दर्शन देकर पिता किया और नंबर छः बामन जो बामन पचास दो बामन जो अवतार हुए हैं इनके उन्होंने पावन अवतार की कथा सुनाई थी और लिखी थी उन्होंने प्राकट का रूप पावन का रूप धारण किया था इस प्रकार में सातवा अध्याय सातवा स्वरूप राम त्रेतायु राम के रूप में जो उनकी बारह कलाओं से श्रेष्ठ है और आठ नंबर आठ कृष्ण उन्होंने कृष्ण भगवान जिनकी पहचान है मुरली मुरली बजाती हुई तो कृष्ण का नाम पड़ा इस प्रकार से बुद्ध जो गौतम बुद्ध के नाम से आज जाने जाते हैं नंबर कल की जो अब हमें अवतार लेकर हमें बताएंगे पापों के मोक्ष के बारे में मोक्ष दिलाए इस प्रकार के श्री कल की भगवान के रूप में दस अवतारों के महाप्राणों में शास्त्रों में बताया है आगे की कथा कल आपको श्री कल की भगवान के रूप में बताएंगे बोलो कल की भगवान